ma'am. Um, Nataasan <laughs> ko malapit na kan ka kanang malapit na bar ka bar. Ha? oh, <laughs> no, no, no, no. What? the fuck? Hindi, ganito talaga ito ma'am. Ganito talaga ako. Sa kabata ko, ganito talaga ako. Paano masabi? Ako yung one of the buwokit ba? Oh, di ko face. Ito, kasama ko na to, parang itong Bluetooth ba? Oh, pag itas mo, ah, oh, pag itas mo kayo, eh, mag-gown to. What? Bro, what are you talking about, man? Katawan ko ba? Oo. Ha? Oh, wala, wala ko. Okay naman, ma'am. Okay. Paano lang hindi ako madamot mga, mga ganito, ma'am. Ha? Okay, ikaw mo para, para makita mo yung mga from the buhok. Kasi hindi ako sa buhok. Kasi, ang natanggal ako kasi ganito na ba? Para tumulong no, no, no, no, Malakas mo yung putok ng bunga nga mo. Waiting to para sa Bluetooth ba? Itas mo lang, itas mo ba? mo yung mood Oh, okay lang, okay lang. Giliago <laughs> Gago! oh, Oh, ah, ilang, ilang taon ka na, ma'am? 22. mo. Alright, alright. Alright, oh, ganito talaga, ma'am. Medyo kan to, ma'am, pa, masob masobraan pa lang. Umiyak, ma'am. Oo. Oh, oh. May ano, taon ka naman. <laughs> no, no, Alam no, no. <laughs> Mo alam <laughs> ma'am oh. po. Bakit ko sa'yo ma'am po? Oh? Kaya ko Hindi mo kiri to ma'am? Kunti lang to. Wala, Michael Jackson. Ganun ba? Ano? Alam mo yung ganun Ako po din yung nasa kwan ma'am, yung mga sikat na katong parang kalbo ba, yung sikat na ano, ano, ano yun? Parang kalbo ba, yung sikat na ano yun? Kalbo ba, yung sikat na ano yun? Pan ba yun? No, no, no, no. Sikat na sa mga pan yun, mga... Baka pwede ka mamaya, ma'am. Sabi ko na nga ba eh. Ha? Ha? Bro, kaya ko sa'yo ma'am. Kaya ko kayo. Ha? Ha? Di, una lang yung, ano ma'am, masakit yung pagka pang dalawa na kita, pwede na. O, parang kita dun. Uh, ah, ano na, hindi natin biglayin, ma'am ba? Hindi natin biglayin. Ha? Ah, okay lang, ma'am? ma'am. Ah, maaari ako, ma'am. O ba may tatlong ulit, ma'am? May tatlong ulit ba? O, okay lang, okay mo ba oh, no, no, no, no. Yung ko, ma'am, pwede sa buong katawan ko, ma'am. Mamaya, alam. A few moments later. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Joke lang na video to, ma'am. Ay, na video. Ay, na video to, ma'am.